मेरी जान ना हो परेशान झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं ना अज कोई है ना कल कोई है तेरे यार का ना कोई कंपटीशन नहीं ओ मेरी जान ना हो परेशान झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं ना अज कोई है ना कल कोई है तेरे यार का ना कोई कंपटीशन नहीं कंपटीशन नहीं कंपटीशन नहीं